ሰላም አለይኩም የእኛ ሙሽራ ስጦታ። ተጋገዙና አብራችሁ ኑሩ፣ አትናናቁ፣ ተከባበሩ። ቁራን አዲሱ ሁሌም ተማሩ፣ ቁርአን አዲሱ ሁሌም ተማሩ። ሰላም አሌይኩም የእኛ ሙሽራ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 ሀብትና ጤና አላህ ይስጣችን። በአላህ ተወኩል ከተጋባችን አላህ ቃል ገብቷል ሊረዝቃችሁ፣ አላህ ቃል ገብቷል ሊረዝቃችሁ። ምስኪ አብላት፣ ከለበስከው ምስኪ አልብሳት። የእኛ ያንተ ኮናት፣ ያንተ ኮናት። السلام عليك